हेलो बच्चों कैसे हैं आप सर रोज़ आप यही पूछते हो तो फिर क्या पूछूं बताओ मैं रोज़ सोचता हूँ कि मैं कुछ और आपको बोलूँ क्लास शुरू करने के पहले बट कुछ समझ में नहीं आता मुझे लगता है कि चलो मैं बच्चों से हालचाल ही पता कर लेता हूँ मैं ठीक हूँ आप भी ठीक ही होंगे पहले बचपन में जब हम छोटे छोटे बच्चे थे बच्चे जब उस समय मोबाइल और फ़ोन नहीं होता था तो हम चिट्ठी लिखा करते थे अपने मम्मी पापा को कि पूजनी पापा दे मैं यहाँ पे ठीक हूँ आशा करते हो कि आप भी ठीक ही होंगे और फिर आगे हम लोग चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हो वही आदत अभी भी लगी हुई है पहले पूछना आपसे कैसे हैं आप देखो लास्ट टाइम हमने जनरल एंट्री में आपको छोड़ा था चार कॉन्सेप्ट को बताने के साथ चैप्टर हमारा चल रहा था जनरल एंट्री आपको याद होगा जनरल एंट्री और इस जनरल एंट्री के अंदर में हमने आपको दो रूल बताए थे कि आपके जो एसेट्स होते हैं और जो एक्सपेंस होते हैं ज़रा मुझे बताओ अगर ये दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आपका इंक्रीज करे तो बताओ हम क्या करेंगे सर हम इसको डेबिट करेंगे अच्छा मुझे बताओ इनमें से कुछ भी अगर डिक्रीज कर गया अगर डिक्रीज कर गया तो फिर क्या करेंगे सर क्रेडिट करेंगे और ठीक इसका उल्टा जो हमारा कैपिटल है कैपिटल है और हमारी जो लाइबिलिटी है लाइबिलिटी है और हमारा जो इनकम है इनकम यानी कि आपके शब्दों में आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो आप इसको रेवेन्यू के नाम से जानते हैं इनमें से कोई भी नाम अगर आपका इंक्रीज करता है इनमें से कुछ भी इंक्रीज करता है तो आपको हमने कहा था क्रेडिट करने के लिए और आप इनमें से कोई भी चीज़ आप डिक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे तो आप इसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे ये बातें मैंने आपको बताए थे एसेट्स एक्सपेंस के ठीक उल्टा इस साइड आता है आप देख रहे हो पिछली क्लास में कहा था कि अगर हमारा ये लिखना बंद करेंगे आप अगर यहाँ पे हमारा एसेट्स है हमने पिछली क्लास में आपको दिखाया था बैलेंस शीट के अंदर में अगर ये हमारा एसेट्स है तो यहाँ पे कैपिटल और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं कहा था ना बच्चे अगर हमने एसेट्स के साइड में एक्सपेंस लिखा तो इनकम के साइड में हम क्या करेंगे रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर देंगे और हमने इनके साथ एक रूल बना दिया इन तीनों में से कोई भी नाम का बढ़ना क्रेडिट घटना डेबिट होगा ये जो दो नाम है इनमें से कोई भी चीज़ का बढ़ना घटना क्रेडिट होगा ये बातें हमने पिछली क्लास तक आपको समझाई मेरे बच्चे आज आज हमारा जो काम है ना आज हमारा जो काम है में मैं थोड़ा सा दो तीन एंट्रीज का रिवीजन करा के पिछले चार पॉइंट्स के ऊपर में आज हमें रेवेन्यू पे आपको मास्टरी करानी है उसके बाद तो और कौन कौन से एंट्रीज हो सकते हैं हम समझेंगे बाकी बच्चे क्या करते हैं कि पहले दो आइटम की एंट्री सीखते हैं फिर तीन का चार का पाँच का आपको ये काम नहीं करना क्योंकि उनका इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका अलग होता है आप अलग तरीके से पढ़ रहे हो उनका रेटाफिकेशन है बट आपके साथ कॉन्सेप्ट है तो आइए ज़रा हम शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ फिर से आज यहाँ पे इन बातों को समझने के लिए लिखिए मेरे साथ यहाँ पे लिखेंगे आप यहाँ पे मेरे साथ example number one example number one आपका यहाँ पे ये अभी हम रिविज़न कर रहे हैं रिविज़न कर रहे हैं आपका यहाँ पे पिछले क्लासेज का एग्जाम्पल नंबर वन कहता है कि आपका यहाँ पे ओनर मान लो कहता है कि जो ओनर है ओनर और वो ओनर मान लो राम है राम कहता है कि invested invested rupees 2 lakhs rupees 2 lakhs into into the business business में क्या हुआ जी आपने दो लाख रुपए इन्वेस्ट किया फिर कहता यहाँ पे फिर कहता आपका यहाँ पे बिजनेस का मतलब क्या हो गया जी फॉर्म अभी हम फॉर्म की बात कर रहे हैं फॉर्म जिसके हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं फिर कह रहा आपका फॉर्म फॉर्म परचेज्ड लिखते चलो मेरे साथ लिखना आपको मेरे साथ फॉर्म परसिस्ट आपका machine machine for rupees one lakh for rupees one lakh firm ने परचेज किया machine for rupees one lakh for cash for cash यानी कि कैश में और कहता है फिर आगे यहाँ पे फिर कहता है एक काम करें क्या ये ओनर ने जो टू लैक्स इन्वेस्ट किया था ना मैं इस टू को यहाँ पे टेन लैक्स कर देता हूँ एक कहानी ही बन जाएगी एक कहानी बन जाएगी मतलब आज मैं क्या कर रहा हूँ कि पिछले चार जो वर्ड आपको मैंने दिए थे मेरे बच्चे एसेट्स कैपिटल लाइबिलिटी और आपका एक्सपेंस उनके ऊपर में जो बातें पिछली क्लास तक में हमने सीखा था उसको एक कहानी के रूप में अब मैं कुछ समझा रहा हूँ कि राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और दस लाख रुपए के साथ उसी टाइम पे क्या हुआ मशीन परचेज किया एक लाख का कैश में फिर कहता है कि आपका firm firm deposited firm deposited deposited rupees six lakhs six lakhs into bank into bank into bank firm ने क्या किया जो छः लाख रुपए कैश पड़ा था उस कैश को उन्होंने बैंक में जमा कर दिया फिर कहता उसके बाद आपका firm purchase firm purchased firm ने परचेज किया firm purchase building building worth worth rupees worth मतलब उसकी वैल्यू वर्थ रुपीज आपका two lakh fifty thousand two fifty और कहता है कि and and paid by cheque paid by cheque आपने क्या किया उसका चेक से पेमेंट कर दिया ठीक है ना चेक मतलब बैंक से पेमेंट कर दिया चेक जब भी कहेगा तो हम क्या मानेंगे जी बैंक से आपका पेमेंट हो गया ठीक है ना आगे लिखना यहां पे <clears throat> लिखना यहां पे firm paid firm paid rent rent rupees thirty thousand salary salary rupees forty thousand in cash ये दोनों पेमेंट उन्होंने कैश में किया है और फिर कहता है कि firm firm also paid firm also paid rupees 50000 by check cheque से पेमेंट किया for for advertisement advertisement advertisement expense मतलब फॉर्म ने कोई ऐड कराया था मेरे बच्चे और उस ऐड पे क्या हुआ कि जो पेमेंट करना था उसका पेमेंट उन्होंने फिफ्टी थाउजेंड किया चेक के थ्रू फिर कहता है क्वेश्चन आपका फिर कहता है यहाँ पे लिखिए मेरे साथ लिखेंगे आप मेरे साथ यहाँ पे लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे कहता है यहाँ पे firm also arrange also arrange loan loan of rupees seven lakhs seven lakhs from from bank bank से उन्होंने सात लाख का लोन लिया सात लाख का लोन लिया मेरे बच्चे एंड कहता है ये चलो इतना काफ़ी है सात लाख का लोन लिया और कुछ बताओ यहाँ पे और कुछ बताओ चलो एक और भी ले लेते हैं आपका फर्म फर्म परचेज फर्म ने परचेज किया परचेज गुड्स गुड्स आपका costing rupees costing rupees sixty thousand and paid in paid in cash देखो इतनी सारी बातें इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं जानते मेरे बच्चे इसमें से हर एक बात जो आपका है वो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है पिछले दो तीन क्लासेज के अंदर में आज हमने उसको एक कहानी के रूप में क्योंकि जब किसी कंपनी में आप काम करने जाओगे किसी फॉर्म में काम करने जाओगे या अगर अपना भी फॉर्म खोलते हो तो एक साल में कई सारी बातें होंगी उन बातों को जो हमने अपने लैंग्वेज में लिखा हिंदी में लिखा इंग्लिश में लिखा इसको हमें अकाउंटिंग में दिखाना है जनरल एंट्री के थ्रू तो वो जनरल एंट्री में इन बातों को कैसे लिखा जाएगा बच्चे वही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आपको डबल एंट्री सिस्टम में डुअल ऑस्पेक्ट को ढूंढना पड़ेगा डुअल ऑस्पेक्ट में एक आना जाना और दूसरा उसके पीछे का रीजन ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है तो आओ जरा मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ एंट्री करना यहाँ पे मैं इसको नंबरिंग कर दू क्या ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम्पल वन इससे लिख दो टू आपका इससे कर दो थ्री इसे कर दो फोर ये कर दो फाइव ये सिक्स हो गया ये सेवन हो गया और ये एट हो गया आठ यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपके हुए हैं तो एट जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपके हुए हैं हम उनकी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं we want to pass general entries तो ना आओ जरा हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर में मेरे पास जगह कम है मैं ऐसे लिखूंगा आपको ऐसे लिखना है ना सोल्यूशन लिखिए आपका जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज हम जर्नल एंट्रीज पास करें जर्नल एंट्री कहता अगर मुझे एक एंट्री पास करना होता बट क्योंकि कई सारी एंट्रीज पास करनी है तो जर्नल एंट्रीज हमने कह दिया जर्नल एंट्रीज आपका ठीक है ना चलो आ जाओ पहले वन की बात करते हैं वन की अब हम समझना शुरू करेंगे मैं पहले वो दो आइटम समझूँ कौन कौन से यहाँ पर दिख रहे हैं देखो ओनर ने क्या क्या बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो मेरे बच्चे एक तो बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ तो बिजनेस का कैश बढ़ गया कैश बढ़ गया है ना एंड ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है इसके क्लेम को दिखाना होगा ओनर को हम रिस्पेक्ट देते हुए कैपिटल बोलते हैं और यहाँ पे कैपिटल भी बढ़ गया आपका यही तो हुआ तो जरा बताओ हम एंट्री में क्या करेंगे देखो कैश बढ़ रहा है कैश मेरा एसेट्स है बढ़ना डेबिट किया जाएगा तो एंट्री में लिखिए आप यहाँ पे कैश अकाउंट पूरा लिख दू क्या मैं लो हमने पिछली क्लास में यहाँ पे शॉर्ट में लिखा था एसी आप ऐसे लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं एसी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बताओ कैश कितना यहाँ जी टेन लैक्स का अमाउंट दस लाख रुपए उन्होंने क्या किया बिजनेस में इन्वेस्ट किया और हाँ ये हमें ओनर के क्लेम को बढ़ाना होगा ये देखो कैपिटल आपका कैपिटल का इंक्रीज होना क्रिएट किया जाएगा जब तक आपको इस पर पूरी माफ्री ना हो जाए सबसे बेस्ट तरीका आपका होता है कि पहले क्या करेंगे आप पहले क्या करेंगे कि आपको ये बातें लिख लेनी है बगल में फिर उसकी एंट्री पास करनी है ठीक है ना तो पहली एंट्री कंप्लीट हो गई आओ जरा सेकेंड एंट्री को देखते हैं थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखूंगा क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि आपने पिछली क्लास तक की बातों का प्रॉपर रिवीजन किया है आप मेरी बातों को मानते हैं और इसलिए आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं तभी मैं सारी बातें आपको समझा रहा हूं आप इसको मानते हुए सेकंड पॉइंट में आइए जरा देखो सेकंड में क्या हुआ मेरे बच्चे फर्म ने मशीन परचेज किया वन लैख का फॉर कैश क्या मतलब निकल के आता है अगर फर्म ने मशीन परचेज किया कैश में तो क्या हुआ फर्म के पास जरा बताओ क्या बढ़ गया सर मशीन बढ़ गया तो मशीन आपका यहाँ पे इंक्रीज कर रहा मेरे बच्चे और इसका पेमेंट किया तो कैश आपके पास से चला गया कैश यहाँ चला गया मुझे बताइए मशीन फॉर्म का एसेट्स है एसेट्स का वर्णा क्या करेंगे डेबिट करेंगे तो एंट्री में आप यहाँ लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे मशीन अकाउंट आप यहाँ लिखेंगे debited D R for debited आपका ठीक है ना और हमें कैश कम करना पड़ रहा है कैश हमारा एसेट से कम होना क्रेडिट किया जाएगा तो आप यहाँ पे बोलेंगे टू कैश अकाउंट आप यहाँ बोलेंगे टू कैश अकाउंट जरा बताओ आपका ये एंट्री कितने से बन गया सर वन लैख से वन लैख से तो मेरे बच्चे वन लैख से आप इस एंट्री को यहां पे अंजाम देंगे वन लैख से एंट्री हमने पास किया तो मशीन बढ़ गया कैश ये हम लोग कर क्या रहे जी जो इंग्लिश में हमने लैंग्वेज लिखा है उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में चेंज कर रहे हैं मेरे बच्चे कहा गया है accounting is language of business accounting जो है वो बिजनेस का एक लैंग्वेज है बिजनेस की बातें हम अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं और अकाउंटिंग में ही आपका जनरल एंट्री आ रहा है वही लैंग्वेज में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ आओ जरा थर्ड में देखते हैं कि एंट्री क्या बनेगा थर्ड सुनो ना सुनो ना फर्म ने डिपॉजिट किया सिक्स लैक्स इनटू बैंक तो मुझे बताओ फर्म ने क्या जमा किया होगा अरे सिक्स लैक्स क्या जमा किया होगा और हाँ मैं बता दूं आज मैं आज मैं पैसे लेकर आया हूं ये देखो मेरे पैसे हैं ये सब पैसे हैं ये पैसे वे बच्चे आप मतलब कल तक मुझे परेशानी था कि मैं पैसे आपको दिखा नहीं पाता था ऐसे ऐसे करता था लेकिन आज कई सारे कई लाख रुपए मैं लेकर आया हूं आपको बातें समझाने के लिए है ना तो आप ध्यान देना यहां कहता है कि फर्म ने सिक्स लैक्स बैंक में जमा कर दिया तो बताओ अगर फर्म ने सिक्स लैक्स जमा कर दिया तो सिक्स लैक्स क्या जमा कर दिया क्या सिक्स लैक्स रोटी जमा कर दिया सिक्स लैक्स सब्जी जमा कर दिया सिक्स लैक्स पानी जमा कर दिया या सिक्स लैक्स कैश जमा कर दिया बैंक में क्या जमा होता है सर कैश जमा होता है सर ये भी आपको नहीं पता कैश जमा होता है इसका मतलब मेरे बच्चे अगर मान लो यहाँ पे क्या हुआ मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ अगर फर्म ने सिक्स लैक्स बैंक में जमा कर दिया तो मेरा बैंक जो है ना बैंक बैंक में मेरा पैसा क्या होगा बढ़ जाएगा लेकिन जो कैश मेरे गुल्लक में पड़ा हुआ था वो हमारा क्या हो जाएगा जी कम हो जाएगा है ना बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा बताओ जरा अगर बैंक बढ़ेगा तो बैंक यानी कि एसेट्स का बढ़ना क्या करेंगे डेबिट करेंगे तो आपकी एंट्री में यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड और और कैश चला गया ना तो कैश जो है मेरे बच्चे हमारे बिजनेस से गुल्लक से चला गया कैश कम हो गया क्रेडिट करना पड़ेगा तो आप बोलेंगे टू कैश अकाउंट मैंने थोड़ा सा स्पीड आज हम ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे अब ये बातें आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं आप ये चीज़ें अब जानना शुरू कर चुके हैं आपको पिछले तीन क्लासेस से मैं इसी में बोर कर रहा हूँ बातें इन्हीं को समझा रहा हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है वन टू थ्री कंप्लीट हो गया आओ जरा फोर्थ एंट्री में आता हूँ फोर्थ एंट्री में फोर्थ एंट्री में मेरी बात सुनो ना मेरी बात सुनो ना फोर्थ में क्या हो रहा है जरा देखो यहाँ पे फर्म ने परचेज किया बिल्डिंग बिल्डिंग परचेज किया अच्छा यानी कि फर्म का बिल्डिंग बढ़ गया अरे बिल्डिंग जो फर्म परचेज करेगी तो बिल्डिंग ही तो बढ़ेगा फर्म के पास बिल्डिंग ही तो आएगा और हाँ आपने पेमेंट किया चेक से तो बैंक में रखा हुआ पैसा क्या हो गया कम हो गया नहीं होता क्या आप जरा बताओ अगर पापा ने आपके बिल्डिंग लिए हैं तो बिल्डिंग लेने से पापा के पास बिल्डिंग बढ़ जाएगा लेकिन पैसा तो चला जाएगा बच्चे पैसा तो कम हो जाएगा आप मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी अगर फर्म ने बिल्डिंग परचेज किया है तो फर्म का बिल्डिंग यानी कि एसेट्स बढ़ जाएगा जो एसेट्स बढ़ गया आप उसको डेबिट करो आपका एंट्री हो गया बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड और क्योंकि बैंक से पैसा चला गया बैंक में रखा हुआ पैसा कम हो गया बैंक आपका एसेट से कम होना क्रेडिट किया जाएगा तो आप यहां क्या बोलेंगे टू बैंक अकाउंट आपने कहा टू बैंक अकाउंट ठीक है ना तो जरा बताओ ये कितने का निकल के आ गया आपका two lakh fifty thousand two fifty और यहाँ पे आपने लिखा टू फिफ्टी ठीक है ना टू फिफ्टी टू फिफ्टी ये भी काम आपका हो गया ये भी काम हो गया पांचवी एंट्री में आइए पांचवी एंट्री में आइए पांचवी एंट्री में ये देखो फर्म ने रेंट पे किया सैलरी पे किया कैश में रेंट पे किया रेंट कोई पे करता है क्या या फिर कैश पे करता है सर कैश पे करता है क्यों कैश पे किया जी क्योंकि रेंट है एक्सपेंस आपका है ना तो जरा बताओ आप इस एंट्री को देख के बताओ फर्म ने क्या किया है यहाँ पे रेंट पे किया सैलरी पे किया कैश में तो बताओ फर्म के पास से क्या चला गया सर कैश चला गया कैश चला गया कैश यहां पे माइनस हो गया लेकिन क्योंकि आप बेनिफिट ले चुके हैं तो रेंट जो आपका एक्सपेंस है ये बढ़ गया और सैलरी जो आपका एक्सपेंस है ये भी बढ़ गया यही हुआ ना बच्चे हमने अगर आपको पे किया अगर हमने रेंट पे किया हमने सैलरी पे किया तो ठीक है कैश चला गया मेरे पास से और क्योंकि उस कैश के बदले में हम बेनिफिट ले चुके हैं तो हम क्या करेंगे एक्सपेंस दिखाएंगे तो जरा बताओ रेंट आपका एक्सपेंस है यहां देखो यहां देखो यहां देखो एक्सपेंस का बढ़ना क्या करेंगे डेबिट करेंगे तो एंट्री में आपका रेंट अकाउंट आप यहां पे डेबिट कर देंगे रेंट अकाउंट डेबिटेड और क्योंकि सैलरी भी है यहां पे सैलरी भी एक्सपेंस है तो आप इसी के साथ एंट्री कर दो salary account debited salary account debited ये एंट्री हुआ और कैश चला गया मेरे बच्चे कैश आपका एसेट्स है कम होना क्रेडिट किया जाएगा तो टू कैश अकाउंट जरा बताओ जरा बताओ रेंट कितने से थर्टी थाउजेंड मुझे बताओ सैलरी कितने से फोर्टी थाउजेंड तो बताओ कैश टोटल कितना चला गया seventy thousand seventy thousand entry complete sir ये एंट्री को हम दो पार्ट में नहीं कर सकते हैं रेंट को पे करने की एंट्री अलग कर दूँ सैलरी को पे करने की एंट्री अलग कर दूँ सर नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं आप क्यों नहीं कर सकते अकाउंटिंग इज एन आर्ट एक लैंग्वेज है आप जैसे प्रेजेंट कर लो मैं कहता हूँ कि यार रेंट पे किया फिर कहता हूँ कि सैलरी पे किया ऐसे भी कर लो या हमने रेंट और सैलरी दोनों पे किया तो ये दोनों को इकट्ठा कर दिया आपको बोलना सीखना है बस आपको जैसे बोलने का मन कर रहा है जितनी एंट्री में बोलने का मन कर रहा है आप बोलो दुनिया की कोई ताकत आपको बोलने से रोक नहीं सकती ये लोकतंत्र है हमारा देश लोकतंत्र है बच्चे कोई नहीं रोक सकता हमें बोलने से कोई नहीं रोक सकता आपका कोई नहीं रोक सकता आपका ठीक है ना तो सिक्स में जरा आइए कहता कि फर्म ने फिफ्टी थाउजेंड चेक से पेमेंट किया फॉर एडवर्टीजमेंट ध्यान से ध्यान से सुनो ना फॉर्म ने ऐड कराया किसी एजेंसी से ऐड कराया और उस ऐड पे क्या हुआ जी आपका फिफ्टी थाउजेंड पे किया चेक से मेरे बच्चे चेक से पे किया यानी कि आपका यहाँ पे क्या हुआ बैंक में रखा हुआ पैसा आपका कम हो गया कितने से कम हो गया फिफ्टी थाउजेंड और क्योंकि एडवर्टीजमेंट कराना हमारा एक एक्सपेंस है हमने ऐड करा दिया बेनिफिट ले लिया तो हम क्या करेंगे जी एक्सपेंस यानी कि एडवर्टीजमेंट को हम यहाँ पर बढ़ा देंगे एडवर्टीजमेंट मेरे बच्चे जो हमारा एक्सपेंस है जो हमारा एक्सपेंस है इस एक्सपेंस को हम बढ़ा देंगे कितने से फिफ्टी थाउजेंड से खर्चा हो गया एक्सपेंस हो गया एक्सपेंस को हम बढ़ा देंगे तो सुनो ना एडवर्टीजमेंट आपका एक्सपेंस है यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो एक्सपेंस का बढ़ना हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे यानी कि एंट्री में हमारा क्या होगा जी एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट आपका अकाउंट यहाँ पे आप डेबिट करेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट आप डेबिट करेंगे और मेरे बच्चे क्योंकि बैंक से पैसा चला गया एसेट्स आपका कम हो गया तो आप यहाँ पे टू बैंक अकाउंट की एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बोलो कितने से एंट्री बन रहा है सर फिफ्टी थाउजेंड तो फिफ्टी से ये और फिफ्टी से ये ये हमारी एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई कुछ नहीं कर रहा बस मैं अकाउंटिंग लैंग्वेज आपको सिखा रहा हूँ फोर फाइव सिक्स आपको एक अच्छी बात आज लग रही होगी जहां तक मुझे लग रहा है कि आज स्पीड थोड़ा हमारा बढ़ चुका है दिमाग अपने आप काम करना शुरू कर दिया क्योंकि बातें अब हम समझना शुरू कर चुके हैं मेरे बच्चे अगर हम बातें समझे नहीं रहते ना तो यहाँ तक आते आते तो आपका आत्महत्या हो गया होता और आप शायद दूसरा जन्म भी ले लिए रहते कीड़े मकोड़े का पता है ना जो लोग आत्महत्या करते हैं उनका जन्म हमारे हमारे ग्रंथ में लिखा है कि कीड़े मकोड़े का होता है तो कीड़े मकोड़े का होगा कोई छिपकली कोई चूहा कोई खा जाएगा फिर मर जाओगे फिर अगला जन्म लोगे और यही गेम खेलेंगे अगला अगला जन्म लेने का तो आत्महत्या नहीं करेंगे बातों को हम सीख सीखेंगे हमें मज़ा आएगा और कहानी को आगे बढ़ाएंगे लो सातवीं एंट्री मैं आपको दिखाता हूं सुनो ना सातवें में क्या बोल रहा है फर्म ने लोन लिया है सेवन लैक्स का बैंक से आप मुझे बताओ कि अगर फर्म ने लोन लिया बैंक से तो पहले बताओ कि फर्म के पास आया क्या सर लोन लेंगे तो पैसा आएगा गलत बोल रहा हूं अरे लोन लूंगा तो क्या आएगा पैसा ही तो आएगा नहीं समझा मेरी बात आपको अगर आपको आज लोन की रिक्वायरमेंट है बैंक वाले से गए बोले बैंक भैया बैंक भैया लोन दो ना तो बैंक क्या देगा पैसा ही तो देगा यानी कि पैसा हमारे पास आ गया यानी कि कैश बढ़ाना पड़ेगा तो आप एक काम करना जब लोन लेने की एंट्री आपका है तो एक तो आपके बिजनेस का कैश जो है वो बढ़ जाएगा कितने का लोन लिया सेवन लैक्स का तो सेवन लैक्स से आपका क्या होगा कैश बढ़ जाएगा कैश बढ़ जाएगा और मेरे बच्चे जब पैसा हमारे पास आया है जब पैसा हमारे पास आया है तो बताना होगा ये पैसे कहाँ से आए हैं क्योंकि ये पैसा हमें बैंक से हमने लोन लिया उनके नाम को रिकॉर्ड करना होगा कि ये पैसा हमने बैंक से लिया है तो मेरे बच्चे बैंक लोन जो आपका है जिसका नाम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका जो उस लाइबिलिटी का नाम हम क्या करेंगे इसको भी सेवन लैख से बढ़ा देंगे तो हमारा एक तो एसेट बढ़ रहा है कैश और एक हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है डबल एंट्री सिस्टम है डबल एंट्री जब भी कुछ आएगा जाएगा उसके पीछे का रीजन बताना पड़ेगा तो कैश आपका एसेट्स बढ़ गया यहाँ देखो एसेट्स बढ़ वरना आपका डेबिट होगा तो मेरे बच्चे सातवीं एंट्री में आप क्या करेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे सर पिछली क्लास तक में आपने अकाउंट को शॉर्ट में लिखा था तो आज बड़ा क्यों लिख रहे हो आपकी मर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि अकाउंट बड़ा लिखने से मेरी हैंड थोड़ी अच्छी लग रही है तो मैं ऐसे लिख दूंगा जब आपको अगर गंदा लिखना तो ए सी लिख देना दोनों ठीक है कोई मार्क्स नहीं कटेगा गंदे में भी पूरे मार्क्स मिलेंगे और साफ साफ लिखने में पूरे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे बात गंदा और साफ लिखने का नहीं है आप यहाँ पे अकाउंटिंग को सीख रहे हैं अकाउंटिंग अकाउंटिंग गलत ना हो लाइबिलिटी बढ़ गई लाइबिलिटी ये देखो आपका लाइबिलिटी लाइबिलिटी का बढ़ना क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे to bank loan to bank loan account आपका ठीक है ना कितना जी सेवन लैक्स का अमाउंट आपका ये हमारा सेवन लैक्स का अमाउंट हो गया और जरा आ जाओ और जरा आ जाओ एट्थ एंट्री में एट्थ में क्या बोल रहा है यहाँ पढ़ो देखो यहाँ देखो अच्छा पॉइंट इस बार अच्छा पॉइंट आपको बता रहा मैं ब्लू से लिखूंगा एट में फर्म ने गुड्स परचेज किया क्या परचेज किया गुड्स अगर आपको मेरी पहली क्लास याद है तो मैंने बताया था मेरे बच्चे कि गुड्स जिसमें आप डील करते हो अगर मेरा काम इसको इसको बनाकर बेचना है तो जब मैं इसको परचेज करूंगा तो एक तो गुड्स मेरा एक्सपेंस है गुड्स को परचेज करना मेरा एक्सपेंस माना जाएगा क्योंकि मुझे इसको बेचना है मेरे बच्चे और याद रखना गुड्स जो आपने परचेज किया गुड्स जो आपने परचेज किया जब गुड्स को परचेज किया जाएगा तो आप बताओ जरा हम कौन से नाम को यूज करने के लिए आपको बताए थे कुछ याद है जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमने कौन सा नाम आपको दिया था सर आपने नाम दिया था परचेजेज अकाउंट परचेजेज अकाउंट आपने कहा था सर कि गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं अगर उसको परचेज करेंगे तो हम बोलेंगे परचेज अकाउंट गुड्स जिसमें डील कर रहे हैं अगर हम उसको सेल करेंगे तो बोलेंगे सेल्स अकाउंट अगर आप भूल चुके हो तो पहले का जो मेरा पहला या दूसरा क्लास है अकाउंटिंग टर्म के अंदर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर में उन क्लासेज को दोबारा देखें उनको समझने के बाद ही हम यहाँ पे बढ़ेंगे तो मेरे बच्चे हमने कहा यहाँ पे जब गुड्स को परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट आपका क्या हो रहा है जी बढ़ रहा है परचेज का मतलब क्या एक्सपेंस और एक्सपेंस का बढ़ना हम डेबिट करेंगे तो मेरे बच्चे एक तो आपका परचेज अकाउंट ए क्या हुआ आपका परचेजेज अकाउंट आपका यहाँ पे डेबिट हुआ जरा बताओ गुड्स हमने कितने का परचेज किया है आ, सर आ, आपने सिक्सटी थाउजेंड का तो सिक्सटी थाउजेंड से हमने क्या किया इसको बढ़ा दिया और मेरे बच्चे हमने इसका पेमेंट कैश में किया है इसका पेमेंट कैश में किया है कैश हमारा एसेट से अगर वो कम होगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा तो आपने क्या बोला यहाँ पे to cash account to cash account ये लीजिए पूरा लिख देता हूँ आधा कुछ भी लिखिए बट सिक्सटी थाउजेंड से एंट्री को आप दिखाएंगे तो परचेज टू कैश अकाउंट हो गया याद रखना मशीन को परचेज करूंगा तो मशीन को डेबिट करूंगा बिल्डिंग को परचेज करूंगा बिल्डिंग को डेबिट करूंगा क्योंकि ये हमारे एसेट्स हैं मेरे बच्चे लेकिन गुड्स को जब परचेज करोगे जिसमें आपको डील करना है तो वो आपका एसेट्स नहीं होता वो हमारा एक्सपेंस होता है तो आपने क्या करना है जी परचेज अकाउंट को दिखाना है रिपीट कर रहा हूँ गुड्स को परचेज करना परचेज अकाउंट के नाम से दिखाया जाता है ये बातें मैंने आपको पहली और दूसरी क्लासेज में समझाई हैं मुझे विश्वास है कि आपको बातें याद होंगी अगर नहीं भी हुई कोई बात नहीं आप इंसान हैं आप एक बार दोबारा उसका रिविजन कर लो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चे यहाँ तक हमने पिछली क्लास में बातें आपको बताई थी उन्हीं का मैंने क्या क्या एक शॉर्ट आपको रिविजन करा दिया और कुछ भी नहीं आज मकसद मेरा ये है ही नहीं और ये परचेज सेल जो अकाउंट का नाम है ना हम इस पर दोबारा बाद में आएंगे आज तो मकसद है बस मैं आया हूँ आपको यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब समझाने के लिए रेवेन्यू का मतलब समझाने के लिए मेरे बच्चे आज आज मैं रेवेन्यू का मतलब समझा दिया ना तो इस जीवन में आने का मकसद पूरा हो जाएगा आपका भी और मेरा भी कि हाँ जी अब हमने अकाउंट्स सीखना सीखना शुरू कर दिया और अकाउंट्स जो हमने ऑफ किया अपना सिलेबस उसमें हमने कोई गलत काम नहीं किया कौन साइंस के चक्कर में पड़ेगा कौन साइंस बहुत गंदा साइंस था मेरे बच्चे आप प्लीज़ बुरा नहीं मानना जो बच्चे साइंस वाले मेरे क्लास को देख रहे हैं मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा लेकिन साइंस जो है ना वो अकाउंट्स के सामने कहीं टिकता ही नहीं है साइंस जो है मेरे बच्चे अकाउंट्स के सामने टिकता नहीं आज तक मैं परेशान हूँ आज तक वो साइंस में पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें होती थी वो पोटेशियम कार्बोहाइड पता नहीं कार्बन डाइऑक्साइड और क्या क्या नाम क्यों क्यों जानू मैं उनको यार क्यों जानू हम छोटे बच्चे हैं हाँ क्यों बच्चे वो हमारे सर हुआ करते थे वो कहते थे कि देखो जी आपका साइंस में एच टू ओ बन गया वाटर वो कहते थे कि एच टू ओ मतलब वाटर कहाँ वाटर बना आप बताओ एच टू लिखने से कभी वाटर बनेगा क्या मैं आज तक सोचते रह गया कि यार एच टू वाटर कैसे बन जाता है बकवास था साइंस लोग बकवास होते साइंस वाले आप एक काम करना आप नीचे उतरना अगर कोई बच्चा साइंस वाला है पूछना तुम साइंस पढ़ते हो बोलेगा हाँ उसको देखना हंसना भाग जाना वहां से वो बकवास लोग है उनको कुछ नहीं आता अरे सब कुछ हमारे कॉमर्स में छिपा है एक एक चीज यहाँ पे कॉमर्स में जो है ना आपका प्रूफ के साथ है यहाँ कोई प्रूफ नहीं मैं प्रूफ दिखाऊंगा मेरे बच्चे हमारा जो अकाउंट्स है ना एक वर्ड पे टिका हुआ है assets is equal to assets is equal to capital plus liability नहीं बताया था बैलेंस शीट वाला आपका मैं आपको हर एक मोड पे प्रूफ करूंगा थोड़ा समय आने दो कि यही वो चीज़ है assets is equal to capital plus liability जिसमें पूरा अकाउंटेंसी हमारा टिका हुआ है और एक एक वर्ड को मैं प्रूफ करूंगा साइंस वाले जैसा नहीं कि एच लिख दो तो वाटर बन गया पी पता नहीं क्या क्या लिख दो तो ये बन गया वो बन गया सॉरी माफ़ कीजिए वो वो बकवास सब्जेक्ट होता है मज़ा दुनिया में कुछ है तो सिर्फ कॉमर्स के अंदर में है आज तो आपके अंदर वो शक्ति स्थिति आ गई है कि एक साइंस वाले बच्चों को भी आप देखोगे ना अगर वो साइंस वाला बच्चे पांच मिनट आपसे बात कर गया तो साइंस छोड़ देगा मोह माया तोड़ तो सब कुछ तोड़ देगा और वो कॉमर्स कॉमर्स कहना शुरू कर देगा नहीं बच्चे दुनिया में कुछ भी आपके कॉमर्स में जो कुछ है वो सिर्फ कॉमर्स के अंदर है साइंस वाले तो कुछ नहीं होते आर्ट्स वाले कुछ नहीं होते प्लीज़ जो बच्चे साइंस आर्ट्स वाले जो देख रहे हैं पूरा बुरा नहीं मानना लेकिन मैं क्या करूं सच्चाई व्यक्त कर रहा हूं हमारे कॉमर्स कम्युनिटी का आज आज देख रहा आज एक गलत अजब सा चेंज होगा ये जितने सारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं जो मेरे इस क्लास को देख रहे हैं इस क्लास को देखने के बाद घर से बाहर निकलेंगे और चिल्लाएंगे रोड पे जाके रोड के बीच में खड़े हो जाएंगे चिल्लाएंगे कॉमर्स जिंदाबाद कॉमर्स जिंदाबाद और साइंस मुर्दाबाद आर्ट्स मुर्दाबाद ये चिल्लाएंगे चाहे वो कितने भी पिटाई क्यों ना खा जाए दुनिया वालों से साइंस और कॉमर्स आर्ट्स वालों से लेकिन वो चिलाएंगे क्योंकि कॉमर्स की शक्ति बढ़ते जा रही है हम लोग पूरे दुनिया को चला रहे हैं हरी जरा इमेजिन करो ना इमेजिन करो आप एक डॉक्टर हो अब वो साइंस वाले कहते हैं कि हम डॉक्टर बनते ना ना ना वो कौन से डॉक्टर हैं यार एक एक, एक बुखार का और एक आपका मान लो खांसी हो गया सर्दी हो गया इलाज कर दिया तो कोई इलाज हो गया वो डॉक्टर बन गए डॉक्टर हम हैं अरे हम इतने जो बड़े बड़े डिग्री वाले हम जो कॉमर्स के अंदर आते हैं C S C M S C S एक बड़ी बड़ी कंपनी को हम ठीक करते हैं टाटा कंपनी में कई सारी बीमारियां आ जाती है रिलायंस में बीमारियां आ जाएंगी आपका विप्रो में बीमारियां आ जाती है पैसे खराब हो जाते हैं खराब होने लगते हैं उनका एक एक बिजनेस का पार्ट खराब होना शुरू हो जाता है ये हम लोग हैं मेरे बच्चे कॉमर्स वाले जो उनके उस बीमारी को दूर करते हैं और कंपनी आगे बढ़ना शुरू करती है सत्यम कंपनी का नाम आपने शायद सुना पता नहीं आप तो छोटे बच्चे रहे होंगे सत्यम कंपनी एक टाइम पे डूबने वाली थी बच्चे सब कुछ खत्म हो गया था वो कंपनी बंद होने वाली थी मरने वाली थी लेकिन हम C S C M S C S वालों ने क्या किया उस कंपनी को बचाया और आज वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एम्प्लॉय उसमें काम कर रहे हैं आप बताओ छप्पन हजार इंप्लॉय अगर वो कंपनी बंद गई हो गई रहती ना तो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एम्प्लॉय और उनके फैमिली वाले मर गए होते उनके ऊपर जो हमारे कंट्री में बिजनेस टिका हुआ है दूसरे लोगों का वो भी खत्म हो गया रहता है लेकिन हम डॉक्टर जो कॉमर्स वाले हैं उस कंपनी को बचाए 56,000 एम्प्लॉय को हम लोगों ने बचाया और वही एम्प्लॉय जब बीमार होते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं एंड डॉक्टर से इलाज कराते हैं तो डॉक्टर जो है ना वो हमसे भीख मांगते हैं अगर हम इस कंट्री को आगे नहीं बढ़ा पाए इस कंट्री के इकोनॉमी को टॉप पे नहीं ला पाए तो इलाज कैसे होगा पैसे कहाँ से आएंगे वो हम है जो पैसा क्रिएट करते हैं इसलिए आप अपनी पावर को समझो जब आपके नाम के साथ बड़ी बड़ी डिग्री जुड़ जाएगी ना बच्चे तो उस समय देखना कि आपका क्या पावर होगा आप कितने बड़े डॉक्टर कहे जाओगे इसलिए मैं कहता हूं खैर मैं बहुत भावनाओं में बह गया था लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं कि अगर दुनिया में कुछ है अगर दुनिया में कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स है इसके सिवाय कुछ भी नहीं है सब बकवास है सब बकवास है एच टू कहते हैं कुछ नहीं होता होता क्या है assets is equal to capital plus liability business का जो एसेट्स होगा वो हमेशा इन दोनों के बराबर होगा क्योंकि बिजनेस में जो भी एसेट्स आएगा या तो यहां से आएगा या फिर यहां से आएगा वही तो प्रूफ करते जा रहे हो बच्चे कौन सी बड़ी बात है कौन और चिंता नहीं करना पूरे बुक में यही प्रूफ करूंगा यही प्रूफ करूंगा और मैं आपको वो बाकी लोगों से अच्छा डॉक्टर आपको बनाऊंगा आपको अच्छा डॉक्टर अच्छा मैं सी एस सी में सी एस बनाऊंगा थोड़ा सा बड़े तो हो जाओ थोड़ा सा शक्तियां और तो आ जाने दो आओ जरा अब मैं आपको रेवेन्यू की बात समझाता हूँ रेवेन्यू आई जरा रेवेन्यू को समझने के लिए पहले आप यहाँ पे लिख लो कि मीनिंग आपको मैंने क्या समझाया था ऑफ रेवेन्यू मीनिंग मैंने क्या समझाया था आपको रेवेन्यू का जरा आओ एक बार उसको स्टडी कर ले मीनिंग ऑफ रेवेन्यू आपका मेरे बच्चे रेवेन्यू का मतलब होता है लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कि रेवेन्यू आखिर आपका मैंने पहले भी समझाया है पिछले दो तीन क्लास पहले अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर में रेवेन्यू आपका जो होगा एक तो गुड्स का देखा जाएगा गुड्स का और एक आपका सर्विसेज का सर्विसेज का ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे बात ध्यान समझेंगे कि रेवेन्यू गुड्स से गुड्स से रेवेन्यू कितना सर्विसेज से कितना तो मेरे बच्चे हमने आपको बताया है यहां पे ध्यान देना कि गुड्स अगर सेल होता है कैश पे चाहे होता है क्रेडिट पे दोनों ही हमारा सेल माना जाएगा करंट ईयर का दोनों ही सेल माना जाएगा और सर्विसेज कहता है कि इफ सर्विसेज अगर सर्विसेज कहता है have been if services have been rendered अगर मैं आपके लिए काम कर चुका हूं अगर मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो इट मीन्स इसका मतलब है it means revenue has been earn revenue has been earn इसका मतलब क्या जी revenue has been earn revenue आपका हो चुका है याद है ना हमने कहा था गुड्स कैश पे बेचा चाहे क्रेडिट बेचा फर्क नहीं पड़ता पैसा आ गया चाहे पैसा आगे आएगा फर्क नहीं पड़ता गुड्स अगर आपने सेल कर दिया है इस वर्ष में तो रेवेन्यू आपका हो चुका आप उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो पैसा चाहे कभी भी आए सर्विसेज के केस में कहा था कि अगर आपने सर्विसेज को रेंडर कर दिया it means income has been earned और फिर हमने कहा था it does not matter it does not matter ये मैटर नहीं करता it does not matter whether W H E T H E R whether cash has been cash has been received और not cash has been received और नॉट मेरे बच्चे आपने पैसा रिसीव किया या पैसा अभी तक रिसीव नहीं किया फर्क नहीं पड़ता सर्विसेज को रेंडर करना इनकम होता है अगर मैं सर्विसेज को रेंडर कर चुका हूं अगर मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो मेरा इनकम हो चुका ऐसा हमें अकाउंट्स बोलता है एक वर्ड मैंने आपको दिया था कुछ पहले accrual concept due basis accrue होने का मतलब कि इफ सर्विसेज और goods have been sold during current year it means के रेवेन्यू हैज बीन अर्नड पैसा कब आएगा कब नहीं आएगा हार्डली मैटर्स मेरे बच्चे अकाउंट्स इस पर टिका हुआ है आज इन्हीं बातों को मैं आपको समझाता हूँ पहले इनको समझाता हूँ फिर इसको समझाता हूँ आइए जरा लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग डालेंगे concept of concept of general entries general entry लिखो general entries related to related to related to sale of goods sale of goods तो गुड्स को जो हमने सेल किया इससे जुड़ी हुई हम एंट्रीज को देखते हैं आपका हम इनको देख लेंगे फिर इनको देख लेंगे फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर जितना हम प्रैक्टिस करें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं देखो ना इसमें लिखो मेरे साथ यहां पे एग्जाम्पल नंबर वन पहला आपका कहता कि firm sold firm sold goods goods for for rupees five lakhs for rupees five lakhs in cash in cash मेरे बच्चे कहता कि फर्म ने जो गुड्स थे उनको बेच दिया ये देखो ये मैं इसमें डील करता हूं आपको याद होगा मैंने आपको पहले बताया भी है मैं इसमें डील करता हूं और मैंने इन गुड्स को क्या क्या मेरे बच्चे सेल कर दिया अगर मैंने इस गुड्स को सेल कर दिया और सेल किया कैश पे तो याद कीजिए आपको याद आएगा मैंने आपको बताया था कि जब भी गुड्स को सोल्ड किया जाता है जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो ये हमारा रेवेन्यू है मेरे बच्चे ये हमारा रेवेन्यू है और इसको हम सेल्स अकाउंट से प्रेजेंट करते हैं सेल्स अकाउंट याद कीजिए गुड्स जब हम परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट दिखाते हैं जब गुड्स हम सेल करते हैं तो हम सेल्स अकाउंट दिखाते हैं ये बातें मैंने आपसे पहले बताई हुई हैं गुड्स जब परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट एक्सपेंस हो गया वही गुड्स अगर हमने सेल किया तो सेल्स अकाउंट आपका दिखाया जाएगा तो ये हमने क्या किया जी गुड्स बेचा है तो एक तो हमारा रेवेन्यू हो गया रेवेन्यू हो गया लिख दूँ मैं यहाँ पे ये हमारा क्या है जी रेवेन्यू है रेवेन्यू हमारा है है ना रेवेन्यू तो जरा बताओ सेल किया तो रेवेन्यू बढ़ रहा है ना बच्चे रेवेन्यू बढ़ गया बढ़ गया इनकम आपका जब सेल करूंगा तो हमारा इनकम होगा रेवेन्यू होगा बढ़ गया और हाँ जब फेल किया तो कैश आपके पास आया अरे जरा बताओ ना जरा बताओ ना अगर मैं गुड्स बेचता हूं अगर दुकान वाला गुड्स बेचता है अगर दुकान वाला गुड्स बेचता है तो उसके पास क्या आएगा सर कैश आएगा कैश आएगा कि जाएगा सर आएगा सर सेल किया तो पैसे आएंगे ना सर आएंगे यानी कि कैश जो है ना मेरे बच्चे कैश ये जो एसेट है ये जो एसेट है ये भी क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है एक तो हमने सेल किया तो हम अपना इनकम बढ़ाएंगे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा और दूसरा हमारा क्या बढ़ेगा जी यहाँ पे कैश बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगा जरा बताओ एंट्री क्या होगा नजर यहाँ नजर यहाँ जरा बताओ एसेट्स का बढ़ना क्या किया जाएगा एसेट्स का बढ़ना डेबिट तो एंट्री में कौन सा एसेट्स है कैश हम उसका नाम पूरा लिखेंगे कैश अकाउंट आपका debited cash account debited cash को डेबिट करेंगे और मेरे बच्चे क्योंकि गुड्स सेल किया जब भी गुड्स को आप गुड्स का मतलब जिसमें आप डील कर रहे हो अगर आप उसको बेचोगे तो उस रेवेन्यू को उस इनकम को सेल्स अकाउंट के थ्रू दिखाया जाएगा नज़र यहां डालो नज़र यहां डालो रेवेन्यू जब आपका इंक्रीज करेगा तो आप क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे क्रिएट करेंगे आप यहाँ पे तो एंट्री आ गया टू सेल्स अकाउंट और आपने एक कसम खाया है मेरे साथ कि आप यहाँ पे कोई भी अभी दिमाग में इफ़ और नहीं लाएंगे अभी ये होगा तो क्या होता ये होगा तो क्या होता आप छोड़ दो मेरे ऊपर में वो मेरा काम है वो मैं कराऊंगा आपका काम जितनी बातें आपको समझा रहा हूँ बस उतना समझना है तो मेरे बच्चे आपने क्या किया यहाँ पे जब फर्म ने गुड्स बेचा तो कैश बढ़ गया एंड टू सेल्स अकाउंट कोई डाउट इसके अंदर में डाउट कोई नहीं सर नहीं कोई डाउट नहीं आया हाँ, सर समझ में आ गई सर बात तो फर्म ने जो गुड्स बेचा पांच लाख का आपने क्या किया कैश टू सेल्स अकाउंट आओ ना हम एग्जाम्पल नंबर टू पे आते हैं एग्जाम्पल नंबर टू पे आते हैं एग्जाम्पल नंबर टू पे सुनो मेरी बात मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो अब अब एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे लिखिए फर्म ने फर्म ने सोल्ड किया firm sold goods firm sold goods कहते हैं कि आपका for for rupees eight lakhs for rupees eight lakhs firm ने इस बार जो गुड्स बेचा मेरे बच्चे एट लैक्स में कहता है कि and and received and received payment receive payment इसका जो हमें पेमेंट मिला है वो कहता है बाई चेक वो चेक के थ्रू मिला बच्चे चेक कह दे या बैंक कह दे आप को परेशान नहीं होना दोनों का मिलिंग हमारा बिल्कुल सेम रहेगा तो फर्म ने मेरे बच्चे आठ लाख का गुड्स बेच दिया और कहता है कि आपने क्या किया चेक यानी कि बैंक से पैसा रिसीव किया एट लैक्स का हमने सेल किया और पैसा हमने क्या किया जी बैंक से रिसीव किया मैं समझ गया हूँ कि आप मेरे इशारे को समझ गए हो मेरा इशारा नहीं इस क्वेश्चन का एक तो हमने गुड्स को सेल किया है जब भी गुड्स बिकेगा मशीन नहीं बचे मशीन बिका तब तो मशीन लिखूंगा मशीन परचेज किया तो मशीन लिखूंगा बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग लिखूंगा बिल्डिंग सेल किया तो बिल्डिंग लिखूंगा लेकिन गुड्स को जब परचेज करूंगा तो परचेज लिखूंगा और गुड्स को जब सेल करूंगा तो सेल्स लिखूंगा ऐसा मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स में समझाया है आप जब ऐसे देखते हो ना आपकी आंखें जब देखती है तो लगता है कि ये चुभ रही है मुझे आप सोच रहे हो कि मैंने ये पढ़ाया नहीं आपको और अचानक यहाँ बताना शुरू कर दिया तो ऐसी बात नहीं मेरे बच्चे यानी कि आपने रिविजन प्रॉपर तरीके से नहीं किया एक बार रिविजन कर लो ना फास्ट में वीडियो सारी आपके पास है आपके हाथ में ही तो हूँ एक बार जरा पीछे से रिवाइंड कर लो सारी बातें समझ में आ जाएंगी फिर आप यहाँ पर आएंगे अगर आप पहले भूल चुके हैं तो तो फर्म ने अगर गुड्स सोल्ड किया तो जरा बताओ हम किस नाम से दिखाएंगे इसको सर ये आपका गुड्स का बेचना रेवेन्यू है यानी कि सेल्स अकाउंट सेल्स हमारा बढ़ रहा है मेरे बच्चे सेल्स बढ़ रहा है गुड्स बेच रहे हैं हमारा सेल्स बढ़ रहा है और क्योंकि पैसा बैंक से आया है तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है बैंक बढ़ रहा है बैंक बढ़ रहा है आपका बैंक इस बार कैश ना बढ़ के बैंक बढ़ गया क्या फर्क पड़ता है अरे पैसा अगर बैंक में चला गया तो बैंक बढ़ा दो पैसा बैंक में चले गया तो बैंक बढ़ा दो कैश में आता तो कैश बढ़ा देता क्योंकि पैसा हमने चेक यानी कि बैंक से रिसीव किया है पर बच्चे बैंक भी हमारा एसेट से बढ़ना हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे तो एंट्री में आपने क्या करना है यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करना है आप यहाँ पे बैंक अकाउंट को माफ कीजिए दोबारा अकाउंट हो गया डेबिट करेंगे बताओ बैंक में कितने रुपए आ गए एट लैक्स एट लैक्स आपका और मेरे बच्चे क्योंकि सेल्स सेल करना हमारा रेवेन्यू है है ना रेवेन्यू है रेंट पे करना सैलरी पे करना कमीशन पे करना एक्सपेंस है लेकिन गुड्स बेचना हमारा रेवेन्यू है और रेवेन्यू जब सेल्स हमारे बिजनेस का बढ़ेगा तो हम क्रेडिट करेंगे और हम यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे to sales account to sales account sir एक बात बताओ पूछो ना पूछो ना क्या पूछना चाहते हो सर जैसे मशीन जब परचेज करते हैं तो हम मशीन को डेबिट करते हैं बिल्डिंग परचेज करते हैं बिल्डिंग को डेबिट करते हैं सर हमने अगर प्लांट परचेज किया तो प्लांट को डेबिट करते हैं तो क्या सर जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो गुड्स को डेबिट नहीं कर सकते सर मेरे बच्चे जवाब है नहीं नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंटिंग आगे जो रूप लेने वाली है आगे जो अभी कॉन्सेप्ट आने वाला है मैं मैं मजबूर हूँ वो बातें अभी नहीं बता सकता कन्फ्यूजन होगा समय आने तो बताऊंगा जब अकाउंटिंग आगे बढ़ेगा तो आपको परचेज और सेल्स दोनों अलग अलग आपको जानने पड़ेंगे कि गुड्स हमने परचेज कितने में किया गुड्स हमने सेल कितने में किया तो हमें दो अलग अलग चीज़ें जाननी है आप खुद ही सोचो हमने इसको कितने में परचेज किया वो भी जानना पड़ेगा कितने में सेल किया वो भी जानना पड़ेगा इसलिए अलग अलग नाम को दिखाना जरूरी है इसका यूज क्या है थोड़ा सा सब्र करना मैं आगे आपको इसके बारे में समझाऊंगा फिलहाल तो आप मुझ पर विश्वास करना कि गुड्स परचेज हुआ तो परचेज अकाउंट को दिखाऊंगा गुड्स सेल किया तो सेल्स अकाउंट को दिखाऊंगा इसके सिवाय कुछ भी नहीं लीजिए हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई ठीक है सर आपकी बात हम मानते हैं आप देखो गुड्स को हमने क्या किया जी कैश पे परचेज किया ये भी कैश पे कैश पे कैश मतलब क्या क्रेडिट पे नहीं है कैश पे तो ठीक है जब हमने परचेज किया जो भी हमारे पास आएगा हम उसको डेबिट करेंगे and to sales account revenue को दिखाएंगे आप अगर आप मुझे अनुमति दो तो मैं इसको मिटा दूँ मिटा दो नहीं मिटाता छोड़ो मैं पहले एग्जाम्पल नंबर थ्री और यहाँ पे एक दिखा देता हूँ एग्जाम्पल नंबर थ्री लिखो यहाँ पे इस बार आपका कहता है कि firm sold goods for rupees 3 lakhs 3 lakhs on credit basis लो आपने क्रेडिट बेसिस पे बेचा है on credit basis to customers to customers to customers मेरे बच्चे इस बार जो आपने सेल किया इस बार जो सेल किया वो कैश पे करने के बजाय आपने कैसे बेचा है जी ऑन क्रेडिट ऑन क्रेडिट एक तो हमने गुड सेल किया है गुड सेल किया तो जरा देखो मैं पहले बिना किसी डिस्प्यूट के आपको बताऊं जब गुड सेल किया तो एक तो सेल्स आपके बिजनेस का बढ़ेगा सेल्स यानी कि जो रेवेन्यू है रेवेन्यू है मेरे बच्चे वो आपका यहाँ पे इंक्रीज करेगा बताओ कितने से आपका थ्री लैख से थ्री लैख से सर एग्ज़ाम में हमें ये सब लिखना है क्या ना बचे एग्ज़ाम में तो बस एंट्री आपको लिखना है मैं आपको समझा रहा हूँ उसी प्रोसेस में बातें बता रहा हूँ अगर फॉर्म ने गुड्स सोल्ड किया है तीन लाख रुपए का तो एक तो सेल्स यानी कि फॉर्म का रेवेन्यू बढ़ गया अब मुझे बताओ जो सेल हुआ है वो कैश पे कि क्रेडिट पे बोलो बोलो सर क्रेडिट पे याद है आपको क्या कि जिन कस्टमर्स को हम गुड्स बेचते हैं क्रेडिट पे उनको हम क्या बोलते हैं याद है आपको जिनको हमने गुड्स बेचा क्रेडिट पे क्या बोलते हैं आपकी आंखें मुझे बता रही हैं कि आप सब कुछ भूल चुके हैं आप पीछे का कुछ रिवीजन करते ही नहीं मेरे बच्चे नहीं करते आप तो प्लीज़ एक बार रिवीजन करो मैंने आपको समझाया है कि जब गुड्स किसी को हम क्रेडिट पे बेचते हैं ना जिनसे हमें पैसा लेना होता है they are called debtors debtors कहते हैं उनको आपका तो ये जो आपके कस्टमर है ना ये कस्टमर कौन हो गए हमारे डेटर्स हो गए D E B T O R S debtors यहाँ पे डेटर्स में बी साइलेंट होता है हम बोलते हैं डेटर्स डी बी साइलेंट होता है डेटर्स इसको बोलते हैं और डेटर्स हमारे क्या हैं जी एसेट्स हैं मेरे बच्चे एसेट्स हैं ये हमारा एसेट है और ये भी हमारे थ्री लैख से बढ़ गए थ्री लाख से बढ़ गए गुड्स अगर हमने कस्टमर्स को बेचा है क्रेडिट पे तो मेरे बच्चे एक तो हमारा क्या होगा जी सेल्स बढ़ेगा क्योंकि हमारा रेवेन्यू हो गया अकाउंट्स कहता है कि जिस वर्ष में आपने गुड्स बेच दिया उस वर्ष में आपको क्या करना है सेल्स दिखाना है तो हमने क्या किया सेल्स दिखा दिया इनकम मान लिया रेवेन्यू मान लिया लेकिन क्योंकि उसके अगेंस्ट पैसा आया नहीं है मेरे बच्चे हमें लेना है तो जरा बताओ जिन लोगों से पैसा मुझे लेना है वो मेरा राइट है ना अधिकार है ना सर हाँ सर हाँ और हमने कहा है कि अधिकार आपका एसेट्स होता है तो डेटर्स हमारे क्या हो जाएंगे एसेट्स हो जाएंगे एसेट्स हो जाएंगे थ्री लैक्स ये भी बढ़ गया आपका अब बताओ एंट्री क्या होगा देखो ना एंट्री करता हूँ एंट्री करता हूँ डेटर्स हमारे एसेट्स हैं यहाँ देखो यहाँ देखो डेटर्स हमारे एसेट्स हैं एसेट्स का बढ़ना क्या करेंगे डेबिट करेंगे तो एंट्री में आपका यहाँ पे डेटर्स अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे डेटर्स अकाउंट आपका डेबिट हो गया कितने से जी थ्री लैख से थ्री लैख से आपका और मेरे बच्चे सेल्स हमारा रेवेन्यू है रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट किया जाएगा तो आप यहाँ क्या बोलेंगे टू सेल्स अकाउंट सर ये तो टफ लग रहा कहाँ टफ लग रहा है अरे अभी अकाउंट्स आपने शुरू किया है शुरू किया है आप याद करो जब आप छोटे बच्चे थे तो ए बी सी डी सीखने में आपने एक साल लगा दिया था आपके प्रेप में या नर्सरी पता नहीं क्या होता है उसमें उसमें आपको एक वर्षों तक कख गगा ए बी सी डी सिखाया गया था लैंग्वेज सिखाया गया था पहली क्लास दूसरी क्लास तीसरी क्लास तक एटलीस्ट आप यही सीखते हो लैंग्वेज कैसे होता है और आप अभी अभी आठ दस घंटे तो हमारे गुजरे हैं इस चैप्टर के अंदर में आठ दस घंटे बारह घंटे गुजरे हैं मेरे बच्चे और उसमें अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं सच बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ हमने कहा कि यार आप देखो ना दिमाग शांत करते हुए सोचो अगर एक दुकानदार गुड्स को बेचेगा तो सेल्स रिकॉर्ड होगा टू सेल्स अकाउंट रेवेन्यू बढ़ गया अगर कैश में बेचा तो कैश बढ़ा दूंगा बैंक से पैसा लिया तो बैंक बढ़ा दूंगा और अगर पैसा लेना अभी बाकी है तो हम क्या करेंगे डेटर्स को बढ़ा देंगे बात समझ में आ रहा है अरे पैसा लेना अगर बाकी है कस्टमर से तो क्या करेंगे हम डेटर्स को बढ़ा देंगे सर हम कस्टमर के नाम को यहाँ नहीं लिख सकते लिख सकते हैं लिख सकते हैं मैं अगला एंट्री दिखाता हूँ अरे कहा ना अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है आप लैंग्वेज में जैसे लिखो फर्क नहीं पड़ता मैं आपको दिखाता हूँ आगे की एंट्री यहाँ पे ये लो मैं मिलाता हूँ मिटाता हूँ इसको और कुछ और दो तो एक दो एंट्री आपको दिखाता हूँ जो हमारे रेवेन्यू से जुड़ा हुआ एंट्रीज आपका है लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये मैंने बहुत गिला कर दिया है कपड़े को पता नहीं कैसे गिला हो गया इसलिए दो दो बार इसको साफ करना पड़ रहा है एक बार सूखे कपड़े से एक बार भीगे कपड़े से लीजिए ये लीजिए मैंने साफ कर दिया और मैं आपको अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपका एग्जाम्पल नंबर फोर लिखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल अभी पूरा साफ नहीं हुआ धीमा धीमा यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको ऐसा दिख रहा है धुंधला धुंधला तो मैं थोड़ा इसको और साफ कर दूँ चलो जी आओ जरा अब मैं फोर्थ पे आता हूँ एग्जाम्पल नंबर फोर्थ ध्यान से सुनेंगे एग्जाम्पल नंबर फोर्थ हमारा कहता है कि फर्म सोल्ड गुड्स फर्म ने गुड्स बेचा for rupees one lakh one lakh firm sold goods for rupees one lakh to Ram to Ram on credit on credit basis मेरे बच्चे क्रेडिट का मतलब क्या कर्ज पे फर्म ने गुड्स बेचा एक लाख का राम को यहाँ पे क्रेडिट पे जरा बताओ पहले यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा सर होगा अगर इस वर्ष आपने सेल किया है सर तो आपको एक तो सेल्स जो आपने किया यानी कि आपको एक तो सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा सेल्स यानी कि रेवेन्यू जो आपका है उसको बढ़ाना पड़ेगा रेवेन्यू बढ़ेगा कितने से जी वन लैख से हम सेल्स की एंट्री करेंगे लेकिन सर पैसा भी आया नहीं है कोई बात नहीं आपको सेल्स दिखाना ऐसा हमारा अकाउंट्स कहता है मेरे बच्चे इसी अकाउंटिंग को फॉलो करना पड़ेगा हम इसको एक्रूवल अकाउंटिंग कहते हैं एक्रूवल अकाउंटिंग आपको ठीक है ना और आपने राम को बेचा है क्रेडिट पे तो मुझे बताओ कि अगर अगर एक दुकान के मालिक आप हो और राम को गुड्स बेचते हो क्रेडिट पे अगर राम को आप सेल करते हो क्रेडिट पे तो राम से आपने पैसा लेना है ना बच्चे अगर आपने बेचा क्रेडिट पे तो राम से पैसा लेना है ना सर हाँ सर हाँ, हमें पैसा लेना है अगर आपने राम से पैसा लेना है अगर आपने राम से पैसा लेना है तो मेरे बच्चे फर्म के पास आपके पास एक राइट क्रिएट होगा कि मुझे पैसा लेना है अकाउंट्स में राइट का आना एसेट्स होता है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा राम जो आपका है ना राम इसको अपने बुक में एसेट्स के रूप में दिखाना होगा कि भैया हमें आपसे वन लाख रुपीज़ लेने हैं अगर कल को आप दुकान चलाओगे मान लो कोई दुकान आपने ओपन किया कोई बिजनेस ही स्टार्ट किया तो जिसको क्रेडिट बेचोगे उसका नाम तो लिखना ही पड़ेगा हाँ ये बात आपका ध्यान में रहे कि एक्चुअली यहाँ पे राम को अगर मैं एक जनरल वर्ड देना चाहूँ तो मैं इसको क्या नाम दूंगा डेटर नाम दूंगा अगर मैं इसको एक जनरल बल्कि ये हमारे बिजनेस में क्या है तो हम क्या बोलेंगे डेटर्स हमारे हैं जिनको जितने भी कस्टमर होते हैं हजारों कस्टमर हैं लाखों कस्टमर हैं हम सबको सेल करते हैं तो हम कहते हैं यार नाम के बजाय आप इसको भी लिख सकते हो आपकी मर्जी है जहां भी ऑप्शंस हैं लिखने के वहां पर मैं खुद आपको बता दूंगा आपको चिंता नहीं करना ठीक है ना तो एंट्री कैसे करूंगा एंट्री कैसे करूंगा ये देखो आप एक तो आपका राम जो कि एसेट्स है आपका डेटर वो बढ़ रहा है मेरे बच्चे एसेट्स का बढ़ना डेबिट किया जाएगा तो आप क्या करना या तो यहाँ पे राम अकाउंट को राम अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट करें या फिर आप डेटर अकाउंट भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है दोनों में पूरे मार्क्स मिलेंगे लेकिन आप अभी छोटे बच्चे हैं जब भी नाम बताएगा तो नाम से ही एंट्री करना तो राम अकाउंट डेबिट हो गया कितने से जी वन लैख से वन लैख से और हमें सेल्स सेल्स यानी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे टू सेल्स अकाउंट क्योंकि आप जानते हैं रेवेन्यू का बढ़ना यहाँ पर हमारा क्रेडिट किया जाता है वन लैख की एंट्री रिपीट कर रहा हूँ राम के जगह पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे डेटर अकाउंट भी लिख सकते हो आप डेटर अकाउंट भी लिख सकते हो लेकिन जब नाम बता देगा तो नाम से ही एंट्री करना यहाँ पे एक्सपेंस के केस में नहीं गुड सेल के केस में बात कर रहे हैं तो आपने क्या करना है डेटर्स अकाउंट कह दो या राम अकाउंट दोनों ठीक है राम टू हमने कह दिया सेल्स अकाउंट आपका ठीक है ना एक और करो आप जरा यहाँ पे example number five example number five कहता है कि firm sold firm sold goods goods थोड़ा सा टिपिकल बना रहा हूं कहता है कि costing rupees costing rupees one lakh twenty thousand rupees one lakh fifty thousand one fifty to to कहता है कि सोहन टू सोहन आपका on credit basis on credit basis आपका ध्यान देना कहता है मेरे बच्चे इस पर थोड़ा सा मैंने आपको आगे की बात अभी सिखा दी बट कोई बात नहीं मुझे पता आप बहुत स्ट्रांग हो आपको परेशानी नहीं क्रिएट होगी ये देखो जरा यहाँ पे फर्म ने गुड्स सेल किया मेरे बच्चे जब भी गुड्स सेल किया तो एक तो आपका सेल्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा सेल्स यानी कि जो आपका रेवेन्यू है ये तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा लेकिन सवाल उठता है कि सेल्स की एंट्री मैं कितने से करूं जरा बताओ मुझे शायद लग रहा है कि आपको आंसर मिल चुका मेरे शब्दों में मैं आ, कौन हूँ फर्म मैंने एक लाख बीस हजार का गुड्स हमने सोहन को 150 में सेल कर दिया डेढ़ लाख में बेच दिया 150 में सेल किया तो बताओ सेल जो रिकॉर्ड होगा आप जो बुक में लिखोगे कि भैया हमने इतने का सेल किया वो सेल की एंट्री आपका कितने से होना चाहिए सर सेल की एंट्री आपका यहाँ पे वन लैख फिफ्टी थाउजेंड से होना चाहिए मेरे बच्चे 120 का था ये पेन हमने 120 में परचेज किया था लेकिन बेच दिया 150 में तो सेल करने की एंट्री कितने पे होगी 150 जितने में सेल किया जितने में सेल किया उसी से तो एंट्री करूंगा तो मैं भी नोट भी लिखाऊंगा चिंता नहीं करना लेकिन याद रखना ये जो आपका 120 क्वेश्चन बता रहा है ये सेल की एंट्री के लिए यूजलेस है क्या फर्क पड़ता है दुकानदार ने जितने में सेल किया उसी से तो एंट्री करेगा तो सेल की एंट्री कितने से होगा जी वन से और जरा बताओ वन में बेचा ये क्रेडिट भी बेचा हमें तो डेटर से पैसा लेना है डेटर कौन है जी यहाँ पे सोहन ये मेरा एसेट है मेरे बच्चे सोहन मेरा एसेट है जिससे पैसा लेना है एसेट मेरा बढ़ रहा है तो मैं जरा बताओ इनसे पैसे कितने लूंगा 150 अरे हमें पेमेंट भी तो 150 लेना है अगर मैंने आपको 150 में कोई सामान बेचा तो पैसे भी तो 150 ही लूंगा यानी कि 150 150 ये एंट्री होगा अब एंट्री करते हैं सोहन हमारा एसेट है जब भी किसी से पैसा लेना होगा अगर आप देखना आपकी मुट्ठी बंद रही है यानी कि राइट क्रिएट हो रहा है तो हम एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे सोहन आप एसेट्स का बढ़ना डेबिट कीजिए तो सोहन अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट करेंगे अकाउंट डेबिट करेंगे कितने नंबर बच्चे one lakh and fifty thousand 150 और आपने सेल्स यानी कि रेवेन्यू को बढ़ाया तो आप यहां क्या बोलेंगे टू सेल्स अकाउंट रेवेन्यू का बढ़ना टू सेल्स अकाउंट 150 150 आपका बात समझ में आ गई तो हमने एंट्री किया हाँ मैंने बता दिया सोहन अकाउंट के जगह पे हम और क्या लिख सकते हैं डेटर्स अकाउंट क्योंकि हमारे डेटर्स है लेकिन जब नाम दिया रहेगा तो नाम से ही एंट्री पास करना अगर नाम कस्टमर का नहीं बताएगा नाम कस्टमर का नहीं बताएगा तो आप वहाँ पर डेटर्स अकाउंट से एंट्री करना पसंद करेंगे ठीक है सर ठीक है सर सर ये तो बात समझ में आ गई सर एक दो एंट्री और सेल्स में करा दो ना आओ एक दो और कर लो आज तो समय ही बर्बाद करना है आज तो मैंने सोचा था कि सर्विसेज वाला भी डिस्कशन हो जाएगा लेकिन वो डिस्कशन अभी हो नहीं पाया अभी हम गुड्स पे ही रह गए तो क्या फ़र्क पड़ता है सीख ही तो रहे हैं बच्चे सीख ही तो रहे हैं आपका समय ऐसे थोड़े कि मैं आपको मूवी दिखा रहा हूँ और आपका समय बर्बाद हो जाएगा सिखा ही तो रहा हूँ मैं आपको सिखा ही तो रहा हूँ आओ जरा यहाँ पे क्या था सर्विसेज हैव बिन यहाँ क्या लिखा था मैं मिटा चुका हूँ सर यहाँ पर लिखा था रेंडर सर्विसेज को अगर आप रेंडर कर चुके हैं ठीक है ना खैर मैं अभी गुड्स के बारे में बात कर रहा था एग्जाम्पल नंबर शायद भूल गया सिक्स होगा जो भी नंबर होगा लिख दो आप मेरे पास मेरे पास मैं एक्चुअली गजनी की जो मूवी है ना गजनी को जो बीमारी वही बीमारी मेरे अंदर भी है बच्चे मैं हर एक चीज़ दस मिनट के बाद भूल जाता हूँ दस मिनट पंद्रह मिनट पता नहीं क्या हो जाए भूल जाता हूँ मैं सब कुछ आपका तो मैं कभी कभी जब ऐसा है तो मैं क्या करूँ अब सीने पे तो कुछ लिख नहीं सकता वो तो कपड़े फाड़ कर यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लिखा था लेकिन मैं मैं लिख नहीं सकता तो उस केस में मैं मैं सोचता हूँ कि इतना दर्द के बजाय कुछ भी लिख दो क्या फ़र्क पड़ता है कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर होना चाहिए आइए अगला एंट्री लिखेंगे आप यहाँ पे कहता है कि firm firm sold firm sold goods goods for for rupees 2 lakhs 2 lakhs on cash basis on cash basis and and for rupees 3 lakhs 3 lakhs on credit basis on credit basis आपका है ना अब हमने जो क्रेडिट पे गुड्स बेचा हमने नाम नहीं बताया कि किसको बेचा तो हम डेटर्स बोल देंगे डेटर्स बोल देंगे अरे मैं आपके नाम को जानता हूं तो आपको नाम से पुकारूंगा नाम नहीं जानता तो फिर क्या करूंगा आपको आपको बोलूंगा लड़का लड़का या लड़की लड़की इतने सारे लोग हैं तो उसी तरीके से नाम से पुकारेंगे बताओ पहले यहां पे क्या इंपैक्ट हुआ मुझे पहले इतना बताओ कि आपका इस क्वेश्चन में जो आपका सेल्स बढ़ा है जरा बताओ इस क्वेश्चन के मुताबिक जो आपने सेल किया है सेल जो आपने किया है यानी कि आपका रेवेन्यू जो है वो कितने से रिकॉर्ड होगा रेवेन्यू कितना हो गया sir two plus three five यानी कि फाइव लैक्स का सेल आप रिकॉर्ड करेंगे लेकिन जरा बताओ फाइव लैक्स का जो सेल किया उसमें से कैश कितना आ गया टू लैक्स तो कैश जो है मेरे बच्चे कैश जो कि आपका एसेट है कैश जो आपका एसेट है वो कितने से बढ़ गया टू लैक्स से आपका दो लाख से कैश बढ़ गया और थ्री लैक्स का सेल हमने क्रेडिट पे किया है तो जब सेल क्रेडिट पे किया और नाम ना बताया किसको तो हम उनको क्या बोलेंगे डेटर्स बोलेंगे डेटर्स बोलेंगे D E B T O R S लगा देना डेटर्स जब बहुत लोग होंगे ये मानते हुए कि बहुत लोगों को बेचा होगा और ये भी हमारे एसेट होते हैं ये भी हमारे एसेट होते हैं कितने से आपका थ्री लैख से आपका लो एंट्री हो गई लो सॉरी एंट्री नहीं हमने इसको इंटरप्रेट कर लिया हमारे डबल एंट्री सिस्टम यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो डबल एंट्री हमारा सेल्स कितने का हुआ फाइव लैक्स का इस फाइव में कैश कितना है टू लैक्स और क्रेडिट कितना थ्री लैक्स कंप्लीट पांच लाख का फेल हुआ दो लाख कैश पे तीन लाख क्रेडिट पे double entry complete dual effect dual जितने से डेबिट बढ़ेगा उतना क्रेडिट भी बढ़ेगा ये ब्रह्मा जी भी अगर जमीन पे आ जाए तो उसको चेंज नहीं कर सकते सर आप भी तो कहते कि आप ब्रह्मा जी हो उनका रूप हूं मैं उनका रूप हूं और मैं भी चेंज नहीं कर सकता बच्चे क्योंकि अकाउंटिंग इसी पे टिका हुआ है इसी पे टिका हुआ है तो आओ ना हम इसकी एंट्री करें ये देखो हमारा सेल्स बढ़ रहा है हमारा कैश बढ़ रहा है और डेटर्स बढ़ रहा है कैश एसेट्स का बढ़ना एसेट्स का बढ़ना डेबिट तो एंट्री में आप यहाँ पे कैश अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू लैख से आपका टू लैख से कैश बढ़ा दिया पर बच्चे डेटर्स को थ्री लैक्स का हमने यहाँ पे सेल किया है तो डेटर्स जो हमारे हैं डेटर्स जो हमारे हैं ये डेटर्स भी हमारे एसेट्स आपके बढ़ जाएंगे जरा बताओ ये कितने से बढ़ गया थ्री लैख से थ्री लैक्स दोनों एसेट्स हैं एसेट्स का बढ़ना डेबिट और रेवेन्यू हमारा जब बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे आप यहाँ पे क्या बोलेंगे जी टू सेल्स अकाउंट सर क्या इसकी हम दो अलग अलग एंट्री नहीं कर सकते कर सकते बच्चे और करो ना कौन रोकने वाला है कौन रोकने वाला है दोनों को अलग दिखाओ आप या मतलब कैश के सेल की एंट्री अलग कर दो क्रेडिट सेल्स की एंट्री अलग कर दो आपको जैसे करना करो आपको कोई रोक नहीं सकता बस आपको लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर तरीके से पूरा होना चाहिए मतलब सेल की एंट्री पूरी होनी चाहिए <sighs> ठीक है सर सर कुछ और आओ एक दो और सीख लो ना आ, अब तो इसका डिस्कशन आज हो ही नहीं पाएगा क्लास ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है हम इसी पे टाइम गुजार लें तो आज जरा एग्जाम्पल नंबर यहां लिखिए आपका सेवेंथ सेवेंथ लिखना firm firm sold goods costing rupees costing rupees five lakhs for for rupees seven lakhs firm ने पांच लाख के गुड्स को कितने बेचा जी सेवन लैक्स में सेवन लैक्स में सेल किया बच्चे कहता है यहां पे इसके बाद सेवन लैक्स फुल स्टॉप आगे लिखना firm received firm received received fifty percent fifty percent payment payment in cash in cash and and remaining and remaining 50% 50% by check by check check का मतलब क्या हो गया बैंक से आपका मैं मैं समझ चुका हूं कि आपके दिमाग में आंसर आ चुका है लेकिन लेकिन आपको मेरे पीछे पीछे भी चलना मेरे बच्चे मेरी बातें समझनी है उसके बाद आप जानते हैं पहले बताओ पांच लाख का सेल हमने सेवन लैक्स में किया तो बताइए सेल्स जो रिकॉर्ड होगा रेवेन्यू जो रिकॉर्ड होगा वो सेल यानी कि रेवेन्यू कितने से होगा सर सेवन लैक्स से सेवन लैक्स से ये फाइव लैक्स कोई काम का नहीं है यूजलेस इन्फॉर्मेशन हमने सेल किया सेवन लैक्स का ठीक है सेवन लैक्स का सेल किया मेरे बच्चे अच्छा बताओ इनमें से आधा फिफ्टी परसेंट मतलब कितना आधा कैश में आ गया तो बताइए आपके बिजनेस में कैश जो है यानी कि एसेट वो बताओ कितने से बढ़ गया सर कैश बढ़ गया थ्री फिफ्टी से आपको पता है ना आपका सेवन लैक्स का फिफ्टी परसेंट थ्री फिफ्टी होता है और बाकी फिफ्टी चेक से आया तो चेक वाला पैसा बैंक में चला गया यानी कि बैंक बढ़ गया बैंक भी आपका एसेट है वो कितने से थ्री फिफ्टी से कौन रोक सकता है आपको इसकी एंट्री पास करने से कौन रोक सकता है इसकी एंट्री पास करने से आओ ना हम इसको एंट्री में कन्वर्ट करें बताओ जरा आपका कैश बढ़ा है एसेट बढ़ा है तो एसेट का बढ़ना हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड आपका थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड ये आपने बैंक से पैसा रिसीव किया बैंक भी आपका एसेट है बैंक बढ़ना भी डेबिट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट किया आपका 350 से और मेरे बच्चे रेवेन्यू यानी कि जो मेरा सेल है वो सेल की एंट्री सेवन लैक्स से करना पड़ेगा यानी कि टू सेल्स अकाउंट आपका सेवन लैक्स की एंट्री आपका हो गई बात कर दिया हमने हमने कर दिया हम हम तो बहुत आगे निकल चुके पता नहीं आज ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से हर एक बच्चे के शरीर में हर एक पार्ट में दो से तीन इंच का इंक्रीमेंट हो चुका है आप जरा मेजरमेंट कर लो विश्वास नहीं है तो कि आपके बॉडी में हर एक पार्ट में दो से तीन इंच का इंक्रीमेंट हो चुका है मेरे बच्चे वो शक्तियां जो जनरल एंट्री की है वो आपके शरीर के अंदर में प्रवेश कर चुकी हैं आपके शरीर को इतना उन्होंने स्ट्रोंग कर दिया है कि कोई भी अगर आपके बगल में खड़ा हो जाए तो वो टिक नहीं सकता इस बात की गारंटी देता हूं आपको विश्वास नहीं है तो एक बार जाओ ना जरा किसी पेड़ को आप किसी पेड़ पे जोर से अपने सर को मारो जितना जोर से मार सकते हो आपके सर में कुछ नहीं होगा वो पेड़ टूट के नीचे गिर जाएगा आपको विश्वास नहीं है तो जाओ जरा अपने किसी दीवार पे जोर से सर को मारो जितना जोर से मार सकते हो बिलीव करो आपके सर में कुछ नहीं होगा वो दीवार टूट के गिर जाएगा उतनी शक्ति आपके अंदर भर चुकी है सच बोल रहा हूं बच्चे कभी झूठ नहीं बोलता आपको नहीं पता तो एक बार जरा करके देख लेना बहुत मजा आएगा उन शक्तियों को फील करने में जब शरीर में थोड़ी गनगनाहट होगी गनगनाहट जब आप दीवार जब दीवार से सर को टकराओगे ना जब आप रोड पे मारोगे सर पे मार पे, क्या बोलते पेड़ से मारोगे एक गनगनाहट होगी आपके बॉडी के अंदर में बहुत मजा आता है कई वर्षों तक उस गनगनाहट को आप फील करोगे ये भी मुझे विश्वास है तो आओ जरा मैं आगे अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैंने आपका आज रेवेन्यू में गुड्स के कैश और क्रेडिट का डिस्कशन कर लिया ये बातें समझा दी अगली क्लास में मिलूंगा और थोड़ा और आपके शरीर में पाँच छः इंच का इंक्रीमेंट करूँगा जब मैं इस शक्तियों को भी आपके अंदर डाल दूंगा कि सर्विसेज का एंट्री जनरल में कैसे पास होता है मेरे बच्चे जनरल एंट्री बनते ही आपका स्पीड इतने तेज भागेगा कि कोई भी कोई भी आदमी कोई भी चीज़ आपको पीछा नहीं कर सकता विश्वास दिलाता हूं मेरी बातों विश्वास करना गलत कभी नहीं बोलता हमेशा सच ही बोलता हूं चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए तभी तब तक आप सारे बच्चों को हाय बाय बाय टाटा और वो साइंस आर्ट्स वाले बच्चों को जो कहा था ना उनको देखना हंसना भाग जाना वो करके देखना बहुत मजा आएगा बहुत मजा आएगा चलिए बाय बाय टाटा बच्चों बाय बाय टाटा